တန်တက်ပါတဲ့အားဆေးတွေကိုလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတောက်သုံးမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့သွေးထဲမှာတန်တက်စုစည်းမှုတွေပေါ့နော်တိတ်များလာတာတွေရှိလာတတ်ပါတယ်ဖိုလီအက်ဆစ်ကကြတော့ သူကအမားတို့သွေးသွေးနီဥပေါ့နော်သွေးနီဥဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် folic acid ကမဖြစ်မနေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမားတို့ကသွေးအားပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folic acid ကိုမဖြစ်မနေတောက်ကြရပါတယ် ဒီ folic acid ကသူကခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်ကကြတော့တစ်နေ့ကို400 microgram လိုအပ်ပါတယ်ဒီ folic acid တစ်လုံးမှာဒီ400 microgram အပြည့်အဝပါပါတယ်ဒါကြောင့်400 microgram ပြည့်ဝပါတဲ့ဈေးတစ်လုံးတောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့စာလုံလောက်မှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ် cell တွေဖွဲ့စည်းမှုဒီသွေးနီဥတွေဖွဲ့စည်းမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ folic acid ကိုမဖြစ်မနေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ကတောက်သွင်းမှုညွှန်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်း တန်တက်ပါတဲ့အားစီးကိုတောက်ဖို့လိုပါသလားမအဲ့ဒါလေးလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြတော့တန်တက်ပါတဲ့အားစီးတွေကိုလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတောက်သုံးမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့သွေးထဲမှာတန်တက်စုစည်းမှုတွေပေါ့နော်တိတ်များလာတာတွေရှိလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သွေးအားတိုးစေးတွေတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ သွေးအားပမာဏ status ကို စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးတော့တကယ်ကိုလိုအပ်ချက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသိချင်တာက folic acid နဲ့ဒီတန်ဓာတ်ပါလေစီးနဲ့တွဲရောတောက်လို့ရပါလားမအဲအဲ့ဒါကကြတော့ကိုတောက်တဲ့ဆေးရဲ့ content ပေါ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့တော့တန်ဓာတ်ပါတဲ့ဆေးတွေက folic acid ပမာဏခုနပြောတဲ့400 microgram ပြည့်စုံအောင်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ဖြည့်တော့စရာမလိုဘူးတချို့တော့တချို့တော့ဆေးတွေမှာကြတော့အဲ့ဒီ folic acid ပမာဏလိုအပ်နေရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဖြည့်ပြီးတောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်တောက်တင်သလားဖြည့်မတောက်တင်ဘူးလားဒါတွေကိုဒုရဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစက်ရတက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်ကိုပြသပြီးတော့မှတောက်တာကတော့ကိုယ့်အတွက် safe အဖြစ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှပြောလိုပါတယ် Ipo soft fan တွေက သူတို့ကအများအဖြစ်သူတို့သိချင်ကြတယ်အဲ့သိချင်ကြတဲ့ဥစ္စာမိခွန်းကအဓိကဟို eposoft နဲ့အတူတဲ့ folic acid တွေတန်တက်အာဆီတွေအဲ့လိုကြောပြီးတော့တောက်လို့ရပါသလားဒါမှမဟုတ် eposoft တောက်တာနဲ့ပဲလုံလောက်သလားဒါမှမဟုတ်သုံးခုတွဲတောက်ရမလားဘယ်လိုများတောက်ရမလဲလို့မှတစ်ချက်လောက်လုပ်ကြကြည့်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆေးတစ်ခုကိုတွဲတောက်တင်မတွဲတောက်တင်ဆိုတာကြာ drug interaction counter action ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါရပါလဲဆိုတော့ဒီဆေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဓာတ်တည့်ရလားဓာတ်မတည့်ဘူးလားဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iposol နဲ့တန်တက်အားဆေးတွဲတောက်တင်သလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် drug interaction မရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ပယ်ဆေးကိုတောက်တောက် တက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးတော့မှတောက်သုံးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလိုပါတယ်။ကျမကြီးအကြံပေးအများကြီးလည်းအသိပညာပေးတွေပြောသွားပြန်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ fan လေးတွေကသိချင်တာလေးတွေရှိလာလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မိခွင့်ပြုပါအောင်မနဲ့လည်းထပ်တွေ့ပြီးတော့မိခွန်းလေးတွေမိပါရစီအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မကလည်းအများကြီးမိခွန်းလေးတွေကိုကြိုးစားလက်ပါလို့ပြောလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ C firm caring for well-being